kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə İtalyan sayağı alma piroqunun pişirilməsi qaydasını çəkib bölüşmək istəyirəm. 2 yumurta sarısı götürürük. Üzərinə 1 xrustal stəkan şəkər tozunu yarısını əlavə edirik. Yarısını əlavə elədik. Sonra yaxşıca çalırıq. Müzik isə süd əlavə edirik. 180 ml. Baxın, burada 100 ml ərilmiş kərə yağı var. Bunun yarısını əlavə edirik. 50 ml-sini saxlayırıq üzəri üçün. stəkan un əlavə eləyirik, sonra qatılığına baxacağıq. 1 vanilin, 1 qabartma tozu, 1 cimdik duz. Qarışdırırıq, qatılığına baxacağıq. Lazım olsa yenidən un əlavə eləyəcəyik. Yaxşıca qarışdırırıq ki, düyünlər qalmasın. Baxın, duru olduğu üçün, baxın, bu duruluqda olmamalıdır. Yenidən 1 stəkanı da unu əlavə eləyirik. hazırdır. Formamızı yağlayırıq. Formanın diametri 24 santimetrdir. Üç alma götürürük, qabığını soyuruq. 150 qram kərə yağı ki saxlamışdıq. Onu üzərinə əlavə edirik. Şəkər tozunu ki saxlamışdıq. Onu da yenə üzərinə səpirik. Sobaya 180 dərəcəlik temperaturda 30-40 dəqiqə ərzində bişməyə qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, artıq piroqumuz hazırdır. Siz də pişirib afiyətlə yeyə bilərsiniz kanalıma abunə olmağı unutmayın.